Yo lo que quiero es hacerla hacerte mía Mi mujer vivió una noche de aventura y llena placer Yo lo que quiero es hacerla hacerte mía Mi mujer vive una noche de aventura y llena de placer Porque te me estás insinuando, oh, tú me quieres ver actuando Tu rey yo te siga azotando, oh, en la cama te esté maltratando oh. Porque te me estás insinuando, oh, tú me quieres ver actuando Tu rey yo te siga azotando Tú quieres que te esté perreando, que te esté azotando Sé que poco a poco te voy denudando Vente pa' acá que te cuerdas como Rambo Y poco a poco te voy bellaqueando Te voy bellaqueando, te voy azotando Tú lo que quieres, que te dé con mambo Que te dé con mambo y te azote en la cama Porque yo sé que tú eres una veterana Tú eres una veterana que no coge esa Tú eres de una con par de trago en la cabeza Tengo una sorpresa, patate traviesa Yo quiero que esta noche, baby, tú seas mi presa. Yo lo que quiero que tú seas mi mamillar. Que no vayamos a perrear y que no le paremos nada. Yo lo que, que, quiero que tú seas mi mamillar. Que no vayamos a perrear y que no le paremos nada. Yo lo lo que quiero es hacerla hacerte mía. Mi mujer vivió una noche de aventura y llena de placer. Porque te me estás yo, tú me quieres ver. La maravilla musical, ya tú sabes cómo va. otro palo más para la Porque te me estás insinuando, tú me quieres ver actuando. Porque quieres te siga azotando Hoy en la cama te esté maltratando